Ahojte, moje meno je Simona Hostačná a dostala som otázku od Milana, prečo mám rada fitness. Fitness mám rada preto, lebo mi dodáva odvahu, sebavedomia, nepoznám svoje limity. Posúvam ma ďalej a týmto chcem aj odkázať všetkým ženám, robte to, čo vás baví a buďte odvážne. Tiež Valeria, na teba mám otázku, prečo máš rada fitness?